はい皆さんこんにちはゆうカフェのゆうかと <laughs> ナレーションナレーションめんどくさいすんちゃんですはいゆうかすん夫婦ですはい日本と韓国の生活生活の違うパート2そうだね韓国と日本の違いのパート2です もしパート1見てない方はここここから見てみてください今日はすごい簡単ですねパッて終わるって感じだからそうだね、うんうんうん、今日は何ですか今日はまた前のやつはの電話だったんですねそうですはいはいはいはいはいまたはいはいはいはいはいはいはいって感じの電話そうですで今日はまあ本当に普通の生活の中であるやつで一応なんか服屋さんとか行ったり、ね、うんうんうん、なんか 店に入ったりとかして、はい、韓国と日本と違う派です <laughs> だから店員さんの対応の違いですかね、はい、はい、じゃあ韓国からいきますかはい韓国からいきます、はい、服屋さんでいいまあ服屋さんでいいんじゃない ?OK、じゃあ服屋さんの韓国バージョンどうぞいきます一応まあド入ってド入ったらなんか「あにゃわせよおさおせよ」って言ってそれで終わりなの本当に ほぼは、うんうん、ほぼほぼ終わりじゃんおそうせよってやってそうだねそうだね買うか買うか買わないかなんかねなあのキムチチゲ食べてあそうせよサイズ前すませよとかおおわざわざわざわざべたりなんかそうそうそうあとまあ適当に見てね自分の仕事なんか決済触ったりだから本当にお客さん が好きな感じでこうやって回ったりとかできるすごい気にしないし本当に買う人は買ってって感じが多いんですね大体、ね、本当にお客さんに興味ないし、まあ挨拶しないとこもいっぱいあるんですねたまに、まあそういうとこが韓国の普通の服屋さん服屋さんだから買い物する時はすごい便利と思います、なんかゆっくり見れるし そうだね、うん、なんかこう自分の好きなようにこう見たりとかできるから、うんうん、それは楽だよねそうそうそう、うん、まあそれだけです韓国は「はい、アニせよハセおそうせよ」とかそうだね、うん、あとなんかすごいこう何こう見てるかあそうそうなんかこの近く見いて <laughs> ってなる時がある近みたいなそう近い向こう来る언니그거애미예요 ね、색깔이두개있어요언니그거두개있어요색깔うんうんそうそうなんかこう必要な情報を닦게言うって感じが韓国のスタイルだとしたら日本はどんな感じですかえー初めて日本にいてまあびっくりしたのはやっぱ声の高さですねね 絶対ねなんか <laughs> まあなんていうかすごい高すぎてびっくりしたなんかまあまあまあトーンがねなんか入ったら「こちらご覧ください」とかなっててねね「こんにちはこちらご覧ください」「あらららら」ってとかねなんかすごいそう明るい、ね、明るいですね本当に。 いい国と思います <laughs> 絶対さっきまでなかった方が今日は何するかって感じだったけど店 <laughs> で仕事入った瞬間「こんにちはゆかばら」と <laughs> かねそうすごい、まあ、あの仕事モードっていうかね、あの切り替えがすごいというかプロフェッショナル プロだったプロだよね完全にそうそれはすごい思いますまあやっぱり日本はすごいなんていうか、うん、そういうかって決まってるなんか文化があると思うやっぱり仕事だったらそういう感じで仕事するっていいことと思いますなんかサイズありなんかこれありますかって言うけど「あサイズですはいちょっと待ってはい」 定という感でねなんかそうそうそうで要はお客様がなんて一番、うんうん、みたいなそういう多分マインドが日本ってあると思うからそれなのかな多分多分ねだからこういうのそうだお客さんが本当に上って感じで韓国はちょっと逆かななんかそうだねちゃんとしてるとこもあるけどまあもちろんもちろんそうだけどでもこうさっぱりしてるとこが多いよね、うんうん、見るんだったら見て、ね、みたいな まあ、韓国に遊びに来て服屋さん行ってびっくりしないでくださいね <laughs> 悪い子じゃないんですみんなみんないい人まあ韓国は適当だからね <laughs> 特別に日本は結構マニュアルそうそうすごいなんか、ちょっとだけでもなんかすごい助けてくれるしね、うん、すごい天然感じで話しかけるやつなんか可愛すぎてね <laughs> あーかね声がね「かなくださいどうぞ ちなみにいっぱいありますよとかねえんちゃんももう覚えたんだねそうだからいてすごいそれだけ見るだけでも楽しいもんね、うん、私は <laughs> 確かになんか日本にいたらあの話聞いた日本だねって思った感じそうだね、うん、すごい良かったと思います しかも行くたびなんかレジェンドな店員さんいないああいっぱいいるいっぱいいるいる、ね、本当になんか勉強になるだから昔あの化粧品屋さんやる時もだからあのこうやってやるんだよって <laughs> みんなに教えてあげた方が良かったかなって思った本当にねそうだね接客はすごいなって思うだから気分もいいしねねなんかちゃんとサイズとかなんかいくらぐらいでいくらですかとか ね嘘もつかないし、うん、韓国はちょっと嘘ありますからね <laughs> 気をつけてくださいね騙さらないでくださいねね <laughs> はいそんな感じのまあ生活のちょっとの違い <laughs> でした今回は店員さんバージョンでした、はいそれでは今日も楽しんでいただけたでしょうかはい、はい、最後まで見ていただいてありがとうございましたインスタグラムとツイッターのフォローと チャンネル登録お願いしますそれではどうぞご覧くださいまたね <laughs> なんかいいね光がねいいね <laughs>